Hola muchachos, bienvenidos, yo soy Rafa 2013 y el día de hoy les voy a enseñar a utilizar música, a descargar música gratis para sus videos de YouTube. Bueno, aquí vamos, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador y abrir YouTube. Abrimos el administrador de videos. En el costado izquierdo vamos a encontrar una sección que dice herramientas de creación. Y dentro de esa una que dice biblioteca de audio Aquí hay bastante música de muchos géneros. La podemos descargar, la podemos marcar como favorita y la podemos reproducir o pausarla. Y también la podemos descargar acá la podemos ordenar por género, por estilo, por instrumento, por duración y lo podemos buscar por favoritos. Y toda la música es gratis y la podemos poner en nuestros videos ya que YouTube posee los derechos de copyright de esta música y pues nos sirve para monetizar nuestros videos por esa razón. Bueno, esto fue todo. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, y visiten mi canal, comenten el video y compartanlo con sus amigos. Muchas gracias por su atención. Yo soy Rafa 2013.